hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे फिलहाल हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस डुओ और हम अपनी फेवरेट जगह पे भीमा शक्ति पे उतर चुके हैं और यहाँ पे कुछ खास बंदे तो नहीं आ रखे हैं लेकिन एक आध बंदे तो आ ही रखे हैं फिलहाल मैं यहाँ पे लूट कर रहा होता हूँ और मेरे को हल्के से पुस्टैप आते हैं पीछे से तो मैं इग्नोर कर देता हूँ पहले तो बट फिर मैं सोचता हूँ पहले लूट कर ली जाए पूरी फिर उस बंदे को पकड़ेंगे और जैसे यहाँ पे देखो इस बंदे को पकड़ेंगे एक एम से भाई एटलीस्ट मैं आधी से ज़्यादा गेम एक गेम और प्लस रेड डॉट से गुजारने वाला हूँ क्योंकि भाई बंदे तो पहले मिलते नहीं है जब मिलते हैं आपका भाई इतनी धनी इतनी ज़्यादा आफत मचाता है कि छोड़ो फिलहाल यहाँ पे हम वापस से पीक जा रहे होते हैं बट रस्ते में ये भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये भाई साहब पता नहीं अभी तक कहाँ पे घूम रहे थे जहाँ तक मुझे याद है ये बंदा पता नहीं कहाँ पे उतरा होगा मतलब पता नहीं कहाँ पे उतरा था और अभी तक इस भाई साहब के पास एक भी गन नहीं थी और ना ही कोई लूट थी खैर इसकी पेटी डालने के बाद भाई मैं नहीं आता हूँ और यहाँ एटलीस्ट हर तरफ से गोली पड़ती है और जस्ट एक सेकंड के लिए मैं कवर से बाहर जाता हूँ और मुझे इतना डैमेज खिला खैर अभी तो ये चला जाता है कवर के पीछे तो मैंने सोचा भाई पहले सामने वालों बंदों को पकड़ते हैं फिर इसकी तरफ आएंगे इसने थोड़ी भाग जाना है कहीं पे अपने हाथ से फिलहाल सामने दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं भाई थर्ड पार्टी करने का तो मज़ा ही कुछ और है और एक और बंदा होना चाहिए यहाँ पे लेफ्ट में जो फायर कर रहा था ओके लेफ्ट वाला तो नहीं मिलता सामने एक और मिल जाता है खैर जब यहाँ पे लड़ रहा था भाई सामने भी फाइट चल रही थी और जस्ट देखो इस बंदे के काम भाई एक गोली में फिनिश और यहाँ पे भाई मैं किल चोरी करना भूल गया सामने बंदा एक नॉक पड़ा था बट जब मैं यह गेम खेल रहा था भाई मेरे को नज़र ही नहीं आया अभी नज़र आया जब मैं ये रिकॉर्डिंग दोबारा से देख रहा हूँ फिलहाल ये सामने देखो बंदा एक फायर कर रहा और भाई ड्रोन में देखो कितने बंदे आ रखे हैं फिलहाल इसको पकड़ेंगे यहाँ पे मैं एक बंदे के पीछे यहाँ पे भाई एटलीस्ट मैं फोर्टी फोर्टी तो नहीं एटलीस्ट चार से पाँच राउंड ज़ाया करने वाला हूँ यहीं नहीं नहीं ये वो बंदा नहीं है और ये भाई क्या सस्ता स्प्रे थैंक गॉड भाई इतनी देर में मेरे दो किल चोरी हो जाती है मेरे मतलब चोरी ये नहीं कि मेरे नॉक चोरी हो जाते हैं बल्कि एक बंदा दो बंदों की पेटी डाल देता है मेरे पीछे ही एग्जैक्ट शायद यही वो बंदा था या कोई और था मेरे को कन्फर्म नहीं पता बट भाई उस बंदे ने एट आ टाइम दो बंदों की पेटी डाल दी फिलहाल मैं यहाँ पे सबकी पेटी डाल देता हूँ और मेरे किल ठाक हो चुके थे और सामने भाई दो और बंदे आ जाते हैं इतनी देर में ये नहीं एक को नॉक किया भाई पीछे से फायर आता है तो पीछे चलते हैं ये रहे वो दो बंदे और भाई यहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिल रहा था तो भाई फ्री की चीज़ किसे नहीं चाहिए खैर यहाँ पे ऊपर से फिर से फायर होता बट मेरे को चाहिए थी एमओ तो मैं इन भाई साहब की पेटी डालता हूँ बट इसके पास यार की एमओ नहीं थी फ्री इसकी गोड़ भाई इस भाई के पास काफ़ी ज़्यादा एम होती मतलब 90 प्लस एम होती है यार की तो मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया हो गया क्योंकि मेरे को एक एम की एम चाहिए थी खैर फिलहाल ये बंदा पहली बार में तो बच जाता क्योंकि भाई आपके भाई का काफ़ी ज़्यादा सस्ता सब है तो फिलहाल पहली दफ़ा बच जाता बट बच के कहाँ कहाँ पे जाएगा भाई ये अभी इसको पकड़ेंगे तो फ़िलहाल अपन ड्रैगन ऑफ भी यूज़ करने वाले हैं मतलब एस एन डी फ़िलहाल इन दो बंदों को पकड़ते हैं एक गया एक ये नीचे रहा और जस्ट आप ये हेड शॉट चेक करो भाई क्या ओपी हेड शॉट था मैं मारना भी नहीं चाहता था मतलब वैसे कौन सा मैं मारता हूँ ऐसे ही रैंडम लग जाते हैं फ़िलहाल सामने और दो बंदे होते हैं भाई बट इतनी देर में भाई आ जाती है सप्लाई तो मैं सोचता हूँ भाई पहले सप्लाई लूट ली जाए शायद कोई अच्छी गन मिल जाए और लकीली मेरे को यहाँ पे शायद ड्रैगन ऑफ मिल जाती है जहाँ तक मेरे को याद है खैर यहाँ पे तो नहीं मिलती और भाई साहब क्या ओपी क्या दो ओपी हेडशॉट लगे हैं तो बंदा सीधा लॉबी में पहुँच चुका है खैर यहाँ पे इस बंदे के पास भी जो कुछ चाहिए था मिल चुका था क्योंकि यार की एमओ मेरे लिए बोल और फिलहाल ये बंदा पता नहीं फिर से क्यों बच जाता है मेरे सस्ते स्प्रे की वजह से बट भाई इसे छोड़ेंगे नहीं ऊपर जाके मारेंगे मतलब ऊपर ये नहीं वो वाला ऊपर नहीं भाई मतलब सर पे जाके मारेंगे तो ये लो भाई सर पे तो नहीं लगी बट बॉडी शॉट तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुए इसी के साथ अपने को मिलता है भाई एक एयर ड्रॉप तो उन्हें से भी चेक कर लिया जाए बट ये लोग चेक करने कहाँ देते हैं इतना फायर फिलहाल इसको पहले पकड़ेंगे फिर एयर ड्रॉप चेक करेंगे और भाई साहब ये भी गए लॉबी में ये भी नोक तो ये थोड़ा सा पुराना गेम प्ले मतलब रुक जाओ रुक जाओ बता लेने दो ओके तो मैं ये बोल रहा था कि भाई ये थोड़ा सा पुराना गेम प्ले तो एडजस्ट कर लेना मतलब इतना भी पुराना नहीं है बट यहाँ पे अपने को मिल चुकी है ड्रैगन ऑफ उठाते हैं तो अभी भाई इससे सबकी घाट तुरान करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे सामने दो बंदे हैं बट भाई मेरी हेल्थ इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी फिलहाल हेल्थ हमारी तो चलते हैं अभी अभी सबका टाइम ख़त्म अपना टाइम आ चुका है तो अपना टाइम आएगा नहीं आ चुका है और ये एक हेड शॉट थर्टी का तो दूसरा बंदा वो सामने भाग रहा है बच गया भाई बट जाने थोड़ी देंगे अपनी एम पी फोर्टी लोड करी और सर पे जाके मारेंगे मतलब हेड शॉट नहीं मारेंगे वैसे मार देंगे वैसे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा लो था और कुछ खास लोड भी नहीं लेके भाग रहा था तो यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग एज यूजुअल जो मैं करता हूँ वैसे मैं भूल जाता हूँ हीलिंग करना जब बंदे सामने आ जाते हैं तो टेंशन बहुत होती है तो फिलहाल अपने यहाँ पे ठीक ठाक किल किया बढ़िया किल हो चुके थे मतलब थर्टी नहीं नहीं थर्टी नहीं ट्वेंटी थ्री हो चुका है तो सामने भाई देखो ड्रोन में दो बंदे नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल इनको पकड़ते हैं तो एक तो शायद मेरे सामने है बिल्कुल ये गया है तो एक नीचे है भाई थोड़ा सा राइट में तो इन भाई साहब को भी पकड़ेंगे ये नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा लूट कर ली जाए बट फिर सोचा पहले पकड़ ही लिया जाए फिर ही लूट करेंगे वैसे भी लूट की कमी नहीं है वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ तो फ़िलहाल एक और बंदा स्पॉट होता है मेरे को पीछे ड्रोन के अंदर तो उसको भी पकड़ेंगे फ़िलहाल ये बंदा और भाई साहब क्या ही एस एन डी चलती है अपनी फिलहाल मैं चेक कर रहा था ये बंदा फायर किस पे कर रहा था क्योंकि कोई बंदा पागल थोड़ी होता जो हवा में फायर करे तो ये भाई साहब भी गए कुछ और बंदे भी हैं यहाँ पे मेरे आसपास खैर मेरे को ये ड्रोन में स्पोर्ट नहीं हुआ जैसे मैं वापस मुड़ा भाई तो ये मेरे को नज़र आ गया तो फिलहाल अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो तो, बोल लेने दे तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री में होती हैं आपका कोई पैसा टका नहीं लगेगा तो फिलहाल ये बंदा तो बच जाता है मेरे से बट भाई बच के जाएगा कहाँ पे खैर अभी तो थोड़ा सा रिज के पीछे चला जाता है बट भागने थोड़ी देंगे इतनी देर में भाई मेरे पीछे से भी फायर आता है बट मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए क्योंकि इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था बट देखो भाई गलत सीन फिर से अगर भाई एक सेकंड लेट हो जाता तो ये सामने वाला बंदा किल ले जाता बट इन दोनों को भी पी लेंगे तो ये आपस में लड़के काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे तो इतनी देर में भाई एक और बंदा स्पोर्ट होता है मेरे को तो जितने किल उठा लिए जाए भाई फ्री का माल है तो क्या ही जाएगा अपना केड़ी बढ़ेगी सिंपली तो एक्चुअली वो बंदे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके थे आपस में लड़ के तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी तो पड़ी नहीं जस्ट एक दो बुलेट कनेक्ट करनी पड़ी और दो किल मेरे बैग में सिंपली तो अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो मेरे किल कम हो जाते तो फ़िलहाल यहाँ पे बचे खुचे बंदे ही बचे थे मतलब चार बंदे लाइव थे जिसमें थे एक मैं भी था तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई थी भाई ये मैंने एटलीस्ट चार पाँच गेम प्ले ज़ाया होने के बाद ये बनी थी फिलहाल ये बंदा है सामने ओके तो ये भी इजीली भाई लॉबी में चला गया तो यहाँ पे एक बंदा भाई ये अपने रेड जोन भैया खा जाते हैं अगर आपने किल फीड पर नज़र रखा होगा तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा लूट बॉक्स आ रहा है भाई वहाँ पे किल फीड है क्योंकि मैंने सेटिंग थोड़ी सी चेंज करी है अपने लिए क्योंकि ये सेटिंग मेरे को काफ़ी इजी लगी तो किल फीड भाई लूट बॉक्स के आसपास आती है तो अगर आपने देखा होगा तो अभी एक रेड जोन भैया किल ले गए हैं तो ये काफ़ी दफ़ा मेरी भी किल लेके जा चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में ले लेता था इसको मैं कि क्या ही कर लेगा खैर यहाँ पे इस बंदे को भाई क्या ही वन टैप पड़ता है देखना ज़रा आपको बिल्कुल एक टाइम मज़ा टाइप आ जाएगा ओपी वाला हेडशॉट मारेंगे फ़िलहाल यहाँ पे देखो भाई मैं कर रहा था बूस्ट और देखो भाई क्या हेडशॉट पड़ेगा इस बंदे को पहला बॉडी शॉट जाएगा साहब इसी के साथ एक भैया तो भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किसके इंतजार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो इतने भाई कर दो लाइक भाई वीडियो को